akudda ku mirimu egy'enjawulo egya safaali n'ebizibu ebirala ebyenjawulo ate naawe adde wakanga tunatuuka era tukwagaliza okutuuka obulungi lunaku lwakuna era bwe luba lwakuna njagala okujjukiza munange ntuliziganya mu puroguraamu yaffe eno n'ekigendererwa ekyokubaganya ebirowoozo ku nsonga nnyingi nga bwe zitambula era nga mmanyi nti watulindiridde dda ate era n'okusaasira ebizibu eby'enjawulo byofuna abannaffe abalwadde nga batuuliriza nga bali ku bitanda mu malwaliro wonna mu ggwanga n'abalala abatuuliriza nga balwadde naye nga bali ku bitanda waka ate n'abo abatambula nabo naawe tukusaasidde nnyo oli ku kyenda katonyeze munaana tubasabira okusobola okuvuunuka obulungi bwe mulimu era n'okwebaza abasawo n'abantu bammwe ababalabirira n'okubajjanjaba ate era Ah, tusuubira nti nno embeera ejja kudda mu nteeko muddemu mubeere bulungi ku mukutu kyenda katonyeze munaana njagala munange awuliriza okugamba nti ah, tuli wamu naawe okutuukira ddala ssaawa ssatu ez'ekiro era nga mu byonna tugenda kubeera nga twogeraganya n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga nyingi njagala okuddamu okuyozaayoza bannaffe mwenna abawangula ebirabo bya idi okuva ewakojja kimbowa era nga idi eno yagituwa nga yanjawulo wano mu lujegere ku bantu kumi balambirira era nga njagala okutegeeza munange awuliriza nti mwenna abawangula abeetaba mu mwenna njagala okubayozayoza nti webale nnyo mwebalire eddala naye nga abatawangula tugamba nti nno ekyabasuula kyali kitono nnyo n'olwensonga eyo n'olunaku n'omulundi omulala ogezaako tewali kikugaana kuddamu kugezaako gwe munnange awuliriza waliwo omuntu omu atannaba kutwala kirabo kye era nga omuntu ono njagala okutegeeza nti nakuba essimu yookumala ennaku essimu nga teriiko simanyi lwaki enamba yo teyaliiko naye uh, kakati ndowooza ojja kubanga naawe nja kuddamu kukubire tulabe oba essimu kakati yazzeeko omukulu israel israel nayebale uh, ndowooza uh, bwe njogerera erinnya lyo oteekwa okubanga owulira naye uh, njakuddamu nkunonye naye nga abalala mwenna ate era mwebale nnyo mwebali ddala okusiima era nammwe temujjangu okwo mwebale n'okubeera nti mugenda mu maaso n'okutuliriza tweyongera okwebaza kojja kimbowa owa kimbowa habo research olw'omutima ogwo omulungi gwe yawaayo okusibulula abantu baffe era nkugamba nti ebikulwa ebikwatagana n'obujjanjabi bwonna obwa habo aye n'ensonga ez'amaka okubudaabudibwa okubuulirirwa okuweebwa amagezi n'ebirala byonna ebisobola okutereeza amaka a Ah, weeyune kojja kimbowa era nga munange awuliriza mu kaseera kano njagala okugamba nti ndi wamu n'omukulu tamala emirundi era nga tugenda kubeera naye okutuukira ddala ku ssaawa ssatu sebo weebale kubeerayo gyebaleko nakugamba mm. ti zino pologulaamu zalina ozibeerawo naku zino babadde bakuula pulezidenti mbu mm. pologulaamu yange ku nps ekyaliyo mm. ngaagisasula ee eh. eh. nebamugamba yavaawo dda oli tashadda nakuzebadde mu manuvers naye lekambabuulire generation yaffe ebbanda ndala nnyo neyabano how do you believe nti omusajja gwejjiddeko tivi nogenda ngaojjako eno nti olunaku lumu musobola okutula nemukkiriziganya kuba gwe oli mu pulobulemu agwe ah, ofunye pulobulemu kati kakati nze nina okukkiriza ekikyo kuba nkuyambe I don't understand. I don't understand these things. The way these people conduct themselves. Whoever was actually lobos, whoever actually chingenda kubira katambi masao. Pasaja naba kutenga kukira. Nti umusaja mubaru lesasi. Umusaja mbuse zake mirembe. Ani kwa mubaru la? Mba mubaru li. Eh. Ani naba gamba. Ti umusirikari wangu mba akala kukula biyaka golo. Siri wangu mba mgamba mkontrakiti ya guwako. mulala nasanzewo omulala egulo ate nga maze obbabulira tuteekewo omupya mubalula esasi tisamutegedde ate naye bamutta obujulizi bufe nenda kuttegwe baalese nemugamba tigenda muddiira omu muli mwana nga mulimu atuddemu anfaanana nemugamba ti ate gwenyumya naani kati kufe mbikubako omu esasi olabe muli babiri abafaanagana namuge walabye ku mutani wanga yingidde <laughs> batamale bali babiri ewakaawo <laughs> namwe mulowooza nti waliwanga dde munsi mu kati waliwo atudde mu ntebe oli wano naye <laughs> nabagee nti bwemutanveeko nja kubeera wange nga nebasi naye musange nga anfaanana ali ku bakazi bammwe abalibbize nga muggaddewo mulyoke mutegerere sisaaka nomusajja gati munne yamugeni mubobola esasi <laughs> naye nga mbobola esasi wenaalemi naye tamale nze kyenesinga okwewuunya eh. olina omuntu omulala akufaanananeda oh, oh, oh. ah, ah, ah, sinakufaanana olimu babiri olina omukwano ku mwenda olina omukwano kumwenda buuza mumanyi <laughs> mwenda yagula emmotoka nga mpya miliyoni bitaano nagireeta kati aba avuga ku lwentebe nandabamu nga ntudde naye yo man where did you enter my vehicle nemugambe where you started mwenda naatya nnyo kakati agenda okulaba ngaate ngivudde mu nsala oluguudo nagigunda ekigu ba negwawo bwe bamuyoolawo genda omubuuzi bamutwala mudwali yansanga ntudde ku kitanda ate nga yandaba yekka naalyokalayo enduulu genda omubuuzi mwenda buuza mwenda ajja kugamba nti omusajja <laughs> muzibu nnyo tasaaga mubuuze yuasiki ate tuwakane nakati nva muwulya nga abagamba ti i wish nalikozenga mirundi mirundi ye bwe yabavaako teyadda nja kumunoonya mubuuzi eno munoonya kubuuzi <laughs> banne bamugaa nti otya butinaga that man is a wish yakubuuza atya nti wayingiriddewo emotoka nakanka namagulu nakikuba negwa ku ttaka kati yagamba yeyandaba nga nfuluma nga nsala oluguudo ate ansanga mu ddwaliro nga ntudde ku kitanda nga bamututte naye mu dwaliro eh, nalajana nti bane omusajja wuuyo the man is there the man is there the man is there. Yes, him. Kakati mwemba gamba, yesterday. Tamale, olimuka. Yesterday, nabadeko mkolo, uguachiamani weka sanda, uwero C5. Wa DP. Ere nabadeyo, ni presidency jino wa DP. Mao. Mao ni mugamba. Tise weitanga chigambo senka gari. Mao. senkagale kya baganda ab'emmengo bakituuma ben kiwanuka tiyajeemera mmengo senkagale ye mwana atawa kitaawe nanyina kitiibwa era kiyitibwa mukulembeze wa dp yekka nolwekyo senkagale kigambo kyakuvuma nogenda nowuli abamulingao musenkagale wefudisi senkagale wan yebeesi yekimusaana <laughs> ekyokubiri besi gyeye osobola omuyita senkagale nembagamba kale bulira nze ndi Eh, eh, ndi mwagizi wa Museveni bonna abantu bakimanyi naye buli bwegenda ensi ekuŋŋaana omukono gwabadde gwaki gwa dp ne pulezidensi gino yabadde naani but people listened to me without interruption everybody was eager to listen to me to my message naye mbagamba nti ah, bamawo bano muleme kubanenya nti banafu gwe bavuganya naye yewamaanyi ate bamugaya museveni alina amaanyi bamugaya mm. naye ekiseera kijja kutuuka naye bamufulule mm. era abaana baffe bali tugambapolitics mm. alinga soka vira yabeerakuwa naye akawooya yeeri wakati no politics omuntu ajja nazanya ku stage nababuuziza tikakati kambabuuze bano abawemula abawemula kati noluyimba lwange lwenjagala bagikoona abalala kwe bafiira gyozalawa luyimba waliwo yaluyiyaana baluyita bagikoonagyozalawa abalala bagikoona eh. abalala kwe bafiira eh. munyumba munyumba munyumba i endongo y'omunyumba yaligambye mukibanda <laughs> naye Eh, nabagambye gwe toyina music system muyuuyo <laughs> nabagambye nti baleete daani mugula ayimbe wano nabana bayimba ezobuwemu eh. daani mugula bamugambage bamukolera kuvaawo odiyensi ya daani mugula si yeyabaki mm. naye dda nga daani mugula bwayimba kakati olwo oluyimba lwagundi lwasebatagomanya amakulu galwo yalukweka we don't understand whether it was talking about culture mixing culture oba bwobuteeka mu byobufuzi omusajja yawandika animal farm ensi nakatwala mu printing zonna nebakagoba eventually zibikemu besiseera nga bakategeze nti yali alanga balasa tebajja kuwamba ensi yaabwe bayoge buli muntu nebagae nti abantu bawanna ekibakola obubi nti balowooza nti ensi eggwawo nkya mm. waliwo abantu abafaanana museveni mu nsi waliwo omusajja bwe bawasoma ebyafaayo bya europe baziyita ze viena conferences omusajja eyo matenik yafaanana museveni namumalayo austria was a small country but all conferences used to sit in viena the capital city of austria tulina nekyetuyita matenic period in europe sesman and naye matenek failed to handle the revolutions of 1848 bulaya yeyavuwala yonna gavumenti za bulaya nebagenda nga bazisindula zonna matenek okutuka mu kibuga viena yalina passport enjingiri yaddukanga mulalu era bwe yagenda muwekeza ebungereza teyaddamu kufuga ggwanga he failed on one thing tulina omusajja omulala afaanana museveni bamwita gundi charles digo mm. charles digo yali yali mu germany yali mu france nga jeno france ne germany ne gamba ba france timutukirize tuite otulumbe gwange eddala gundi ne baka banene batulo lwo butitize baka ndi mukiza ma chaka germany gundi france gundi yona bagamba digo tibwe gata fuluma the germany is occupied the france nibatekawo epapati regim dego yagana first fred to africa later he went to uh, britain joined the allied forces era ye yawamba yawamba france naye charles dego yafuga okuva mu 1905 okuma mu nsanvu mugumu ate yasikirwa mukwano gwe pompedo kyalisidiko international airport kyalisidiko mu 69 yajja amajege mu neto naga nti how can we a frenchman be commanded by nga kyalisidiko teyesimbankawo kyalisidiko yakubanga referendum era bamuwangula mu referendum n'agenda kyalisidiko omuntu yenna ba tyson tyson nga yakuba bantu muhammad ali nga yakuba bantu mm. naye omuyintira bamukuba yaluma n'amatu so a person comes dominates the politics of a certain time until a time likigwawo naye abamusoose omwereegamu ngaakyayina amaanyi kuba weno irukwati museveni people don't analyze i analyze museveni nobody will rule uganda for 35 years why yasooka n'afuna emyaka okuva mu kinana mukaaga okutuuka mu kyenda muetaano nga tewali constitution nga zero okimanya ekyo hmm. bwe twava mu kyenda muetaano tukoza constitution twalaga mu movement system mm. era waliwo yabadde ayomba ngaagamba lwaki muntu siriwaza ogamba otya nti kino kisanja kya museveni kya mukaaga ne mubuuza nti luli waliwo ekiwandiiko ekyoleka ebisanja kati ne bw'oyagala kibeere kya musanvu biri waliogiri emyaka omwenda ogibalamu ebisanja bimeka oba ojaguza basiddeeyo nyoko takuliza munda kubanga ebisanja <laughs> waliwo ekibiteekawo museveni abawa manifesto nemuvotinga 5 years ku manifesto kati gina etaanu gyegyaweddeko mm. n'abawa manifesto eyeetaanu mm. tegiri asatu mm. thats a bad calculation naye nze mbagamba ate era bwetuba twogera entamu zovu myaka era tugamba asatu mwegi naye bwetuba twogera entamu zovu bisanja kikyuka ate n'ogamba kino kisanja kye kyamukaga kubanga byagenda okutandika eh. nga kyenda mu etaano nga giri gimaze okugendaomwanayatandikamunasale nagenda mu primary nagimalako nagenda mu secondary school nagimalako nagenda mu erevo nayingira university abayoomu but different teachers and different subjects okitegedde ekyo tyatyevererevo mm. every five years asaba eki kati manifesto eno si, singa yakola manifesto ya myaka asatu muetaano singa omubalira asatu muetaano manifesto ya myaka emeka renewo onan renewo kyekibalema when he goes back natula ebigezo bya nasary nabiyita nagenda mu primary ngaagiyingira bwatula ebya primary ne banne ngaagiyita ngaabasinga ngaagiyingira bwagenda mu secondary school ngaagiyita ngaabasinga ngaagiyingira paka university this is how you can explain naye abantu abo nabagaye nebagaa nti bamawo bano temubanenya bo balowooza nti omusajja munafu naye gwe balwana naye wamanyi kuba ensi egisanga eri bubi museveni obote yamuyambye okufuga eggwanga n'amiini ti ekyabakola obubi kyokka buta documentinga njagala okubuulira kalandalugo yasalako mu ndeeba nga tuyitayo beruuti nga tuyinza kuyitawo saawa mukaaga amagye gakuŋŋaanya akaabakazi negalumba amaka gonna nateete mutundu ewa abakazi nebabayingiza nebabawasa muwange nateeka ekirango ku lediyo naga nti mwenna mwenna bebabye ebintu byammwe n'abakazi mujje mu lubiri abantu ne bagenda baziyo yayigisanga munaana naga nti mwategeddemwe omujasi muganda wo bw'aba oyina esaati satu n'atwalako emu oyomberaki bwakugjako omukazi naye adigiddemu naye si muganda wo abaafuga eggwanga lino era eggwanga eriyiseddwa obubi likyuka wakati w'emyaka ataano naana rwanda the tusi went back to rwanda after 50 years germany united after 50 years the people of bengas went back to tripoli after 43 years the soviet union collapsed after 70 years kwegamba ekiwugwe kiri kitwala emyaka emala kugwawo abakirozaako eh. kibatwalira ebbanga kyobola nti abajamani namulidde anyonyola munne nga yagamba nti ayagala bwa purezidenti atwala cost naye munne namugaa nti hitira naga nti hitira omusajja abuuzizza tiwaki museveni yateekaku omwana we omwana wa bute yamusikira omwana wa mini yamusikira omwana wa hitira yamusikira ya sayi namugamba nti biri bitunuulize ziri zaali ntalo wano waliwo olutalo naye ngaayomba wa munju ayagala okunkuba essasi mugenda muwulya ngaayogera ayagala kumbattula mutwe nze ne bwonombattula argumenti yange endala nnyo ero explain kaba nabagambye abantu abo nembaga nti ekyokubiri abantu kyeberabira nti omusajja nno eyabaddewo kyeyamaani gwe bawangudde alesewo ekizimbe kyamaanyi nengamba mukwano gwangu enagenderedde chairman wa five zimula ti omukazi ano byomumaka bwaleka ngaomusajja saalongo notabazaala obonaabona naye <laughs> kuba buli bayita saalo kweyanukula nti gwe naalo this man has left a structure eh. if you fail alese omukululo ate finishing yesinga ki obuzibu obuzibu musajja azimbye ekizimbo yohayi gwe bajjeeko chairman wa five gwe bajjeeko yazimbye ekizimbe ekirefu ti omukululuzeya lwakuba nti ffe tetwagala kukolagana bannaffe naki nti yesu ugo yabaddewo the man yeah. humbled himself and was there but he liked what i said nembagamba nti ekyokubi kyembabuulyamu abayingira mu woofiisi obukulembeze bulinga bbaala ayingira okunywa omwenge bwalaba omutamivu afuluma nga ataga amusekerera naye ga nti ono ataka teyazenga mhm. gwe mm. <laughs> waliwo bebi azalibwanga mubbi ah. obubbi abusanga wano mm. kati bano abazina amazina ne bakazi baabwe singa ozaako vidiyo enkadde bebawangudde tebazina amazina na bakazi baabwe eh, nabo ekinaabatwala kiri mu palamenti mwe bakisanze mm. balinga edrankati when you said Rwanka is staggering and we are entering a bar, you don't remember that this man who is staggering to get out of uh, with uh, empty uh, uh, pockets um, also came when he um, was sober. awanise tasekere la kati bano bazina bazina <laughs> bazina bazina naye nabo eh? omukazi ava okuzaala nga abuusa akaana ketategerayo nti waliwo afulumya ne maiti mm. aa katonda yatukola obwongo bw'omuntu tewali bafa nga bafuna mbuto bafa bazaala naye tewali alowooza tewali alowooza leba katonda yakola ebintu olirabyeko omukazi afa nga afuna olubuto taluwulira nadduwulira diriribasanyu naye omwana bweyeripa mu lubuto lwanjana <laughs> bana abantu abantu tebasiima omwana yeripa mu lubuto lwenyima naleega obugulu nalemeramu <laughs> eyayingiranga tekalina nawekenkala nekaleega omuntu omukulu ekyakubiri bano bannanga baagala okumbobola omutwe nze mbagamba what they are overlooking is three important factors bano abavubuka baagala okuwamba museveni and these are his close relatives whether you kill me or not i have all the records kakati bo problemu gye balina eribweti they have panicked nga pawulo muwanga bwe yawamba obwati ateese n'abayeegera muwanga died before but muwanga had a stint in ruzira or but it didn't mu bintu byensi bw'obuuka ku mmotoka edduka gwofa abagiremeddeko bawona era bwemuba mu nyonyi neefuna gundi tabire nti weta the pirot can come out and tell your pirot in charge mm. tighten your belt sikugibuukamu mm. enyonyi abasabaze gwerimu bobuikiramu enyonyi enwanyi jetifayita ebeeramu akatebe kasaba gikuba kakwejekitinga ne parachuti n'ofuluma lwaki tebagikolera mu passenger plane bapairoti bali buusemu ne badduka you die with them kakati bano batidde nnyo batidde nti gavumenti ya museveni egenda kugwo i hear them tiomanyi ne bashiri teyamalako nani teyamalako <laughs> nabagaa nti gavumenti ziringa mini emini yawalagi nemini yamazzi nemini ya biya bozeraba kungulu olaba zezimu naye sooka onyweko gweotegerera nti anywedde omwo mulimu akantu kali yazunze dda so darafo kakati bwe kibalina ekibi oli agambye nti mirundi twamugoba mu gavumenti kubanga yali avuma buli omu we decided to get him out why did you transfer me to presidence office if I was abusing everybody. And for his information, fellowship ye baali bataddewo yesudde Museveni. Nebba amasannyalaze, nebba enyama, nebba amata, nebba ssente za COVID, nerumba ennyanja. They are affected, adversely affected service delivery. Museveni's performance has been adversely affected by the fellowship. and they are reviving it revive it with a different wound musabili yabagamba nti nti mujifule gundi mujifule research center naye president naleta milioni ebikumi bina eza dola mureya ne bazibba education erianda ministry facility ne babamu sente tv ne kitajja ne radio esayero this were campaign nawandika katabu kange nti how to manage a scientific election nembaga nti NRM kizibu kyegenda okufuna teyina bwogezi baayo era baagwa baakusaasira baani bakiwanda baani baali tebasobola bubiwayine nembaga nze bubiwayine mmaze omutegeera era bagende wa president bamugamba tibirundi awagira bobi waini president abagamba nti mirundi tasobola kuwagira bobi waini mirundi tasobola kundyamulukwe but i did one trick i inflated bobi waini nembalaga nti wamaanyi nnyo ye inoculation okimanyi kyebakola abasawo baddira obulwadde ne batta obuwuka bwabwe ne babukuba mu mubiri omubiri ekuproducinga many soldiers by the time it catches with you ngaolina defense nti bush yakugamba nga agenda okuba sadamu amerika bakikola ayina ebyokulwanyisa ayina ebivu ayina enuclear weapons ayina ba republican guards eh, million number bakuba france what did he have the intention was ti america etwala ebombers etwala ebiki byonna nga tosobola gakateti misterio waliwo omuntu ayinza okunumba ewange enehow notajja namamba notajja nakatuusa ayina asidi mu nyumba ayina asidi mu lujja gwenyiga obunyizi enkuba netonya ate oyo yennyini abambula kitegeeza abalirumba ewange bajja kujja bali heviraki singa ogamba ababbi nobaga nti mukyala jayo emundu baita okubabazoka oluggi so yoye enfulatiriyeneme nembaga you people bobi wayini okumuvuma tekikola youaremaking bakusasira tebasobola bobi wayini nembagamba bakusasira balinga bikoyi kukabina kwomukazi omunene nebwabijjako nkoko byoya byankoko mubikunyulako naye enkoko eyongerako okulima nti mpagira bobi wine nembagamba mukwate bobi wine oyo buli wakubalale wonna nemulaba abantu nga bazi is a blessing in this guys gandi find out why abantu abasiikuulawo kyekibaluma badda mukulya sente gwejja wonna dduli otekewo kiwanda mbuze ngende mbakolere kakiiko ne bakateeka eno bekaliisa eh, byalowooza simukuba ennyondo tindiddamu okukolera gwe kakati nkugamba nti bano be basudde gavumenti ya museveni and they should not run away no why service delivery and museveni has five years museveni has five years to ensure kuba byonna bikutteko nti bano ba bainflatinga bobi wine like me nenga bamulyamu sente nembaga nti bobi wine netiya gasi gwe bamukuba bamukuba liselective bobi wine yagende mubende negendi nekiboga nemityana nafumula enfufu bakubayo tiya gasi abakuba tiya gasi lwaki yadde wambayo bobi wine bamufuula eruoka ewambayo lwaki yadde wambayo yayina mupulani okudde wambayo nayigitako newakadaka nga bwomugamba nti yagendera kukolera kadaga ajakuba nti ate wambayo bubaine bamugana okugenda emasaka bobasemwamba nono gundi kanakawala kanakyobala bagambye kabaddeo kabalina gye kabadde kagenze kulomba bwa minisita kakati bagana bobi waine bamulaga mukayumba kembwa bawangulayo akalulu i told these people nali sikitegedde i rate a land ti president museveni yeyabasindika abasecurity top security people you going to talk to this man what he's saying instead of criticizing him until he's a Bobby Wayne era bajja nemba naga pateni ya ya Bobby Wayne jakola ti Bobby Wayne ye wa yumete ya kuba tia gas Bobby Wayne aba police bakola kananga naye where they wanted the NRM and the Museveni to lose votes bakubanga uti ya gas nemba ga look at this pattern Bobby Wayne we batamukubye tia gas abaya chusiza kumateka katukomeo nga tumalirizo yes. mwaka wuno uli kuchenda katonyezi kusatu tujja kufuna maulire gafe agoruganda tuchali nawe ndino mkulu tamale mirundi mu studios abantu mm. bano nti bobi wine yagamba ti omusanga agukwasizza bantu omanyi nti omusanga abantu bakusaze mm. you know why mm-hmm. nabagamba nti politics wa uganda tebamalaako toyinza gamba musajja muddugavu nti kato wange waswa si wange okuva ababaka banuupule balayidde mm. bakakasiza nti bobi wine yeyawangulwa bobawangula kuba toyinzaga nti esystemu nabagambye ababege nebaga nti yoexamisystemu yemu examine where you have a good candidate wins except a wave ngaeyomu buganda was a wave abantu banyiivu ku gavumenti abaganda fe tuli mu informal sector teri muntu wakabira ndala gwe basobola kuwa bwadvisa natalinyayo for eight years ihave ne never entered that office and iw never enter it and it will be expunged from my records because it was intended to put me under tumwebaze tuhumiliate me sirilinyayo era oyo omukulu agambye musigali yagala sente yaligeze mu nv nolinja kuba akasajja akonkaasa omutwe kakati 50 million in nv it is integrity ne future yange gategeera mugenda kugwa kakati siyinza kugamba nti no kuba president banzi bababaka ate how the system gyemu minzani webba ebba buli agula the moment you fail to understand nti museveni wamaanyi nze mathematics nalisokola mathematics naye ngeriyo abaana bakola mathematics oba bamusomeseza mwafuta nolwobagoba you must realize nti tiimu za wano zonna kofi yabeerako eyamaanyi lwoyita ojyoko vira nebeerako eyamaanyi nkugambye magulet sacha yafugako bungeeza emyaka kumi namukaaga ae nebabubi nnyo ate gundi chancellor helmat co eyagatta germany germany unification yafuga 16 years christian democrat tebakyaliyo egermany ekibiina kyafaa oba tebamutendanga bwosoma political science mulimu profesa bamwita profesa kinjwa simanyi kinyero described obote as a man who is an expert on laying traps for his enemies and avoid them obote yagandanayina obukodi bamutwala lya mubutu nga dduka nga kaweddemu it a person can dominate politics Eh, kati ekitegeeza abantu abaali bagamba fdc ah, waliwo omanyi mu 216 waliwo aba fdc abalina endowooza nti nno ne mu palamenti tetugenda tuleme kuba lead of opposition eggana bwe babawangula bagamba ekitegeeza eh, baali batuufuobukiiko bwa palamenti tetubugendako eh. until we pronounce court pronounces baga now that court has pronounced tugende kakati nkugamba uluchi yata yajja nga mmwe yamulese nga tebagala extension yammwe tebagala extension yammwe temwe lose them by proxy naye mmwe yali amanyi politics we kenya omukikuyu talonda atali mukikuyu era ye yali amanyi nti ulu bwe yesimbawo navuganya ne raila odinga agenda mukuba abakikuyu bagenda kuwagirani ne badira kiba ki ne bamuteeka akabenje kiba kibanonya akalulu nga taliiwo laira mugezi nnyo wano taliiwo laira musajja mugezi mupolitikisi wa kenya yategeera nti bwenesimba ne ukulu wankuba wadirihiddu yagamba nti kiba kitosha bakyewuunya yategeera nti mweyahazicreated eh, eh, eh, puzzle follers he wants to, to yabagamba nti yawalana abakikuyu nadda banka zaabwe nga tabaagala naye bwe yali agenda nakola nga bano abavubuka nja kubako mumwasa omutwe mwe kunsi mukabuli ne muggulu tetulikolagana kakati nkugaa nti mwe yali mugezi yaleeta uhuru kinyata ne bamugaana but they voted who kibaki gwe yali naye vice president wekuto not vote him in prison kakati era layira teyamuwa kuba yali amusibye ebbanga ddene kakati nekijja what happened uhuru bwaddayo nasuula obwachamani bwa kanu yawangula naddamu nawangula no under the news of isis politicstmubala naye gwebooba gwe gwe omuntu agenda okuvuga eggwanga lino ayina obuyinza ku bujja wa museveni you must be more museveni than museveni if you think nti museveni okujjako nga bam kubanga museveni ayina ekintu kimu wata yino kabineti agenda gikendeeza obubbi abumalewo abazungu nibwe banatusiba sente bandolooza tubadde tufuna mu sente z'abazungu sente z'abazungu ziyitira mu nane government organizations mm. bazigulamu mayumba mm. where you see a government that has failed to deliver it is reflected in the mps in, in the country's parliament olw'okuba abantu baba bamanyi ti nane government organizations zibayimirizaawo bebalonda mu parliament mu uganda sente babba za tv na radio za museveni mu uganda sente baba za covid za museveni mu uganda baba sente za nzige za museveni tebaba ah, zebweru bazibadda kati what museveni has to do is to ensure nti ekikumi kye tebakibba we can do without bazunguzi money as long as nga bwe mutuula ewaka ne mukazi wo nogana kakati nga nze amujobles siina mulimu for eight years i sit down with my family siina mulimu i refuse to go there sirinyayo yadde okulingizayo obulingiza butanyiriza musebeniyetekiriberawo wansi wonna wonna tinatwalibwako ewatu mwebaza ni ku mutwe tumabaze yanjoze atudde nenakalima nenalweso nti ate ngene mu presence office nga yaliyo atyo nti kana kasajja kankubye mumawulire konaka nyenonye mulalu bayise nyina mbw agende mu nolinjoko ku bintu enjaasa kakati nopu kyeyandikoze ki kyogamba teyandirayidde olwaleero ababaka baayo yandibaganye nti temugenda mu eh, palamenti kati bakkiriza they have recognize you cannot deny that one of the twins is not yours kyovalaba nti abazungu bagezi abazungu tebavuddeyo kutusibako nati ti akalubaakabba abazungu bakuvunana kimu undermining democracy era nabagamba wano ti within 30 days or 90 days your children will come back because a travel ban means your money eh, in america is frozen your assets are frozen you cannot do business and your family is deported tebaliwo wana abogera sabaga nti mujja kulaba abogera olumerica ku switi za kampala they are here webali bazze kati singa nnokutegenze kulayiza babakaba yes. ba palamenti kyandiyongeddeko ki kyandikyusizaki eh? eh, eh, assumin nga bakikozi kyandibongeddeko kikyandikosezaki nemukinana kyagaana why you are not committed mwagala ye kati oyo segirinya yazze wayi nabaga nti segirinya gavumenti ziyinza mukkiriza kuvaamu wayi any opening ewa eh, bobi wine chance to come and join parliament and control his party in parliament era ono muganda waliwo muganda wa bobi wine yeyayitamu goloza bo tebabala segirinya ne bwe munaakola muti ajja kulemerayo because they don't want any opening in kampala to enable Bobby Wine to join to lead his party. We are going to have a situation over Kenya where every election brings another party. Do it what it's in a democratic party nani? Kakati Bobby Wine have used um, Kakati atesi nupu. You will kati nupu ateba ajiwambi. Abena alimubeba nanyini. Muli mwapi kama sente, muli mwapi kama sente chembe unyako. Kati mkalu. Kati fetu wakole le kubwerele. Kati abana nupi beba wadesente. babawadde mukalulwafetukolere bwerere aa omanyi nabagamba nti museveni alinga bebi bebi tatunuli yamulezi wali ekitegedde ekyo nti bebi tatunuli yamulezi atunulirani asegera bali eri abatamukutte ini ali mubwiri ne museveni bwali yef want to suffer poverty support museveni bakusasira bebajja nebafuga enene bamanyija nebafuga enene bani nebafuga enene this gund cadars who have been sustaining him tabawa azikiriza muliro era yeroosi gyenkoze ate kitange yakiŋŋamba nti yali musematalo owokubiri nabeera musajja mukumbi nnyo nga yadumira paleti buli kaseera bakamanda babuuzanga nti mulefu yiko wapi nanga tekikolanga mulaifu fe abali committed ku museveni tetulina twenonyeza sente zaffe eyo emotoka ngiteekamu amafuta chivulebe wange tobyogerereyo ntisomeye bya gavumenti ihave not tested ebya gavumenti kulebereeza gavumenti when i can buy fuel for my car naye wabitestingako ku myaka kumi nesatumyaka kumi nesatu ngonothing bukyozi bwokka i wanted to study nabastudinga nembategeera kyobula mbawutudde nembawutula i knew them singa obulya mwenda byayogera tebatwalanga balusula mukukubire wano ngaagamba nti aba basajja tewali gwe basiima ani gwe basiima kadaga ngaabakoledde kadaga yalwana ne parliament nabayisizamu era museveni siyakuba kadaga ono omwana yakuba kadaga ayagala ah, mbu eh, olanya simanyi olanya ajye mu palamenti simanyi bakyusa amateeka ngaokoma ku myaka kinana mu etaano simanyi bakoleki bakoleki ndaba olanya yeereega oiranya neyeereega nze sisobola kutwalibwa kuzanya kagologoosi ate ne kadaga naye mmulabula kadaga bwakkiriza ekifo kyonna ajja mukuba negomesi njikube agende weyeebake ngaffe bwetwebaka bakunamye abataba abamulise you go back home o wa speaker ngabuganye ajenga mbaka wa parliament abantu anti ojeyo mirundi ena kutula muno ogenda enda kunya no mara mu history nyeyo no yengo tebakunye de ku mutwe na kunya ko kasaba kujoga omukazi kasakiriza ne bamujja mu kisenge mu bedroom nadda mu ddiro ebyo bibyo anti gwewagambye ebyo bibyo wekka wagambye anti wagambye gwobisobola wekkakakati lwakyo spiika ngaoyina gwewekoleyako mbzinogwo vaisi wa uganda sibukola gwololiwa pulezidenti mbuli vaisi wa uganda kyayina njogebwe ndakolema njogebwe nebwogumpa sibukole bwapayisi bwa uganda okujogebwa bana abasetakakati njagala kubuuza ogambye buli kalulu kajja kuleeta ekibiina ekipya eh. kati akalulu akaddako tuyinza okufuna ekibiinate empya katiwekyebatamanyinzengenda nembabuulira naye mbwembatunulire tewali yasoma political science and they are very arrogant and they don't lokufa akamwenda kabagambye nti upc yaliwo nani nani nani kaba kaina knowledge ne professor ina knowledge ne kutesha but the rest very arrogant very arrogant fellows bajoka bujuzi bantu kubali ya kumitu kubanyala ku kubanga what does it mean boyofu yira perfume nga tona abatowunya the issue is to solve service delivery abantu abaganda bwe bamala okuddukako n'abasoga ne bakuddukako kyabazinga bamulabyeko is dangerous politically it is dangerous when the baganda gandi basoka go ne bava mu government abaganda tebalina kyebakubanja abaganda bagala kubajira mukazi ono abawuliramu mu owino abaganda bagala bagobera namugwanya abaganda bagala kugamba katumba wamala ave ku bodaboda olaba naye katumba yawunye katumba yawunye ne katumba yawunye bamuwunyisiriza if you want to provide a permanent solution on boda boda stop them where they are coming ugambe twagala bus tugenda kusima mafuta boda boda tuwabawajireeta naye tuyinza kugamba nti ba importers bazireeta mubalyeko revenue nosanga boda boda nga eriko psv boda boda tebagikolyangako okutambuza pasi nemuziyiga omanye nti ezo zonna katumba katumba wamala bamukaba kati nayo yawunye naye munawunye komawa nze nnabye ŋŋaana ninga nkyo nkigaanye ŋeze wange kwebaka munaawunya kkomawa kati eyo omwana wa bodaboda akaaba katumba abaana bafa akaaba katumba nenamukbabikola bali basenteokuyisaboda zibadde ki bakwatankwatebazikwatira kiproblemu ya bodaboda ki kyekibuuzo ngamba gwe va eh, ku bali abalala gwe ku lulwo problemu ya eh, bodaboda eki tewalina muntu wakwata bodaboda tekolebwangaku okutambuza musaabaze yakulya masaali buno butukutuku bwe butambuza abasaabaze bodaboda bakugamba ti amateeka agagifuga erina okubeerako netaala emisana bagirabe owatwera tizemotorize agundi si muntu atambula sikagaali omukazi alinya bodaboda ayina okubeera mu jindi nga egituddeko kisajja wy ono atuteko ekikazi bwe yenyenya nagira bwati agwa nayateka omutwe ate ono tayimirira so ebodaboda means eproblem in your economy don't blame these people utc mwagisangabo ne mugibba abautoda gweraba abajapani kyebakoze zino zikamunyo kyaziraba balese gundi muzita drone twasoka kubitia ndisimaiti bigenda mumfufu tebikola jitebe nekati obisanganga bidominati ezi zite zichajja bazi dibia tizichajja so if you want to solve a problem solve it where it comes from you can even organize a project from border border to the market nga buli mwana omutraininze ave ku border border you can even offer nti bodaboda bwenje kuwa musente ngolaga mukyalo bodaboda nozikuŋŋanya noziwakuguma nebagani nalizo takis goloza abazirina tebazagala anti nkugambye nti if bulinga eprojekt olowooza abaana bwebagala okutambula ekiro babasekula emitwe anti kyembuuza waliwo ayina anti omuntu yakwata yeah. sente n'agula bodaboda yes. nga kyayagala yes. kati omuwa sente kyate gye yagula emiliyoni etaano genda muwaamu abiri anti mugenda kusima amafuta sente zebababaku mpitirivu ayikani bulinga eprojekit neŋamba abattakisa ako nenfuna ekibanda kyange nembaga nti emotoka zonna omanye emotoka ezalemera muggala gigwe nga bagenze mu covid omanye emotoka ezalemerayo ngaemipiira gibabuze okuteekamu emitto kubabuze get them buy them and donate them to wuguma bakolemu emitayimbo anti yoyo agiremeddwa ojja kugulayo yagiremeddwa eprojekit e, museveni bajja mu bakiwenze mugulie motoka nuzi maliwu neba naba otimeta muzi ogula motoka cheza taxi kadezo nanzi no nyajiziri nezi gula nezi wa ugu mabagundi iyo yisu yaka mnye negwa I was invited to Kenya ukutesha kuka mnye 14 sita tiziri yoba zibawana naye baziwa gurespiriyo naye nomugwanya asusumuka busisumuse ne banne babbi banne ne basindika omukazi muwino nayawulira mubasajja nasa naye nze newunyakasa nalimu bye nze oyo omukazi nalimu bye yaddaina ana abewati mwene baga nedda abapolisi ababbi bebamukozesa oyo omukazi kayongo tebamwagala ye museveni yafunire kyendaku kikumi gwali mufumbo gwe tebamuwa obukadde butaano oyo miliyoni bitaano naga nti bamubyeko bibiri naye anayiwabuliramu nemukubanga bano bwembakoze naye kyogamba nti eh, eh, yo teteri problem ah, nkugambye tewali watali problem muganda eh. toyitaga nti kayongo tebamwagala why dont they rebel against kayongo they are incited namugwanya neyekukuma namugwanya neyekukuma buli mubbi yenna bamuleeta mu kampala incite the population is not me kuba katambi owulire that they want to shoot me shooting me how namwebajja batta you have disquited museveni's government you have made this government unpopular is only because museveni enjoyed overwhelming support nobody ali bufunye nowamba enyanya enoni nogitwala nowamba enyama mbu bagiteeka mu faludoni akasajja kabukidde nentwe yaku faludoni omuvubi ateeka omusajja asobole okuteeka faludoni mu nyama ngeruzinga kiro tukomawo nga tumaze